Aujourd'hui, nous allons parler d'une espèce mystique de Rune Terra, les Vastaya. Il y a fort longtemps, l'harmonie des terres premières fut rompue par une guerre entre les mortels et des titans célestes. Des mortels firent alors appel au pouvoir du royaume des esprits, et ils devinrent des Vastaya Shairi, des êtres capables de changer de forme comme bon leur semblait et de contrôler les forces de la nature. Ces derniers vainquirent les titans. Ils devinrent des héros auprès des mortels, mais ils refusèrent de se placer au-dessus d'eux et choisirent de vivre parmi ces mortels. Les premières générations des Vastaya Sheyare étaient immortelles, mais en se mélangeant avec les mortels, ils créèrent une descendance magique plus faible. Les Vastaya les Vastaya sont des êtres chimériques proches de la magie de Runeterra, qui leur est vitale. Ils ont une durée de vie beaucoup plus longue que les humains. Chaque Vastaya a une apparence différente, taille, forme. En revanche, chacun d'entre eux partage des caractéristiques humaines et animales. L'apparence animale de cette espèce dépend de l'endroit où ils se sont adaptés. Et on peut dissocier trois catégories de Vastaya. Se ressemblant à des animaux et plus précisément des bipèdes, se ressemblant beaucoup aux humains mais conservant des éléments animaliers, et ceux capables de passer d'une forme à l'autre. Nico est l'un des Vastaya ayant un lien avec la magie des plus puissants, et son esprit animal lui permet de changer radicalement d'apparence en deux secondes, tout en pouvant continuer de la conserver sur une longue durée. Tout comme leurs parents, ils sont capables de changer de forme, mais également d'exploiter une partie de leur magie ancestrale. La lignée des Vastaï Shayere commence à disparaître, et même si aucun nouveau Vastaïan n'est né depuis plusieurs siècles, leur lignée s'est répandue à travers une terra, après des milliers d'années à tenter de préserver leur propre héritage et voyant les humains perturber les courants de magie du monde, les relations entre les tribus commencèrent à se dégrader. Plus le temps passa, plus le pouvoir des Vastaya Shaire s'affaiblissa. Les Vastaya partirent donc afin de former des tribus dans diverses régions, les amenant à adopter diverses formes. Le nom de ces différentes tribus provient des guerriers Vastaya Shaire, qui ont combattu les titans célestes. Les Vastaya provenant de diverses tribus peuvent toutefois se reproduire entre eux. L'apparence de l'enfant dépendra de ses parents, de la nature, de la quantité de magie dans laquelle il a grandi et des coutumes de la tribu dans laquelle il a grandi. Toutefois, pour certaines tribus, c'est une hérésie de faire des enfants avec des noms vastaïens et la solution est l'expulsion. Ce fut le cas de la tribu des loups, vivant à Ionia dont faisait partie la mère de Seth. Il y a longtemps, une Vastaïa d'Iona qui voyageait jusqu'au rivage du mont Arcon à la recherche d'une nouvelle maison, fonda un village caché dans la mer. On trouve dans ce village les marais. Ces derniers ont une forme aquatique, un mélange d'humains et de poissons, ils sont capables de résister à n'importe quel niveau de pression des grands fonds et peuvent vivre aussi bien dans les eaux salées que les eaux douces. Ce village était un territoire impénétrable, jusqu'à ce qu'une faille du néant s'ouvre à proximité, causant la mort de nombreux marais. Leur nombre diminua jusqu'à l'apparition de la pierre de lune qui les protégea des prédateurs marins et des créatures du néant. Mais l'énergie de cette pierre doit être générée chaque siècle par un Tide caller. Ce dernier doit récupérer une perle abyssale et la fournir en échange de la pierre de lune à un marcheur terrestre. Cette espèce peu connue des gens de la surface était considérée comme une légende par les marins. Seuls les Lunaris avaient des liens avec les Marais. Et l'actuel Vastaya ayant cette quête est Nami, mais plus aucune pierre de lune n'existe, et seule la manifestation de la lune peut en invoquer une. C'est ainsi que Nani mit le pied sur la terre ferme et que les humains la découvrirent. Les Vessani sont une espèce de Vastaya terrestre, ressemblant à un mélange entre des humains et des renards, et possédant neuf queues ces êtres capables de manipuler les émotions et les souvenirs, s'ils sont dans l'incapacité de contrôler leur faim, sont capables d'absorber entièrement l'énergie vitale d'une personne. Imelo, un artisan Vessani, avait créé des pierres solaires, permettant de stocker les souvenirs de cette tribu et d'en exploiter leur pouvoir. Les membres de la tribu des Vessani quittèrent Ionia pour aller étudier la brume sacrée des îles bénies. Les habitants de l'île leur permirent de rester et de construire leur maison. Ils apprirent à manier les souvenirs grâce aux effets de la brume. Mais lorsque la ruine fit son apparition, cette tribu disparut, restant un simple souvenir. Mais il reste un Vezani voyageant à travers le monde pour en apprendre plus sur son peuple, Harry les Otrani, quant à eux, sont une espèce habitant dans le bosquet astral de Targon. Leurs apparences animales sont multiples, chèvres, léopards, cheval, et leur peau humaine peut aller du bleu au violet. Chacun de ces êtres porte des sabots, et certains d'entre eux peuvent même avoir des cornes ou des queues. Les Otrani quittèrent Ionia afin d'aller sur les pentes du mont Targon. Ils y rencontrèrent Soraka, qui fit exprès de prendre une forme corporelle similaire à eux pour vivre parmi eux. Elle influença grandement leur culture et les forma dans la magie de guérison. Certains de ces êtres aidèrent des alpinistes dans leur quête du sommet du mont Argon. Les Oovikats sont une tribu ancestrale composée d'êtres pacifiques ils pouvaient partager leur chauma, leur essence spirituelle, avec n'importe quelle autre créature se trouvant auprès d'elle, leur permettant ainsi d'imiter leur forme physique. Ils vivaient en harmonie avec le monde des esprits, alors que le peuple des Ovika disparut, disparu. Seul Nico parvint à échapper à la mort de sa terre natale, malgré la fin de sa tribu elle est prête à monter sa propre tribu, composée de tout type d'espèces, Vastaya, Yordle ou encore humains. Les Kilash, quant à eux, résident à Shurima et vénèrent la gloire de la chasse. Shurima étant un continent infecté par les créatures du néant, ces dernières sont devenues des proies vénérées de cette tribu. Rengar qui s'était enfui de sa tribu car il était né bien moins puissant que ses compères, revint chez lui. Mais malgré les nombreux trophées qu'il avait pu acquérir, il n'était toujours pas accepté. Sa tribu le lança ainsi à la chasse d'une abomination du néant, Kha'Zix comprenant que le chef, son propre père, était tout simplement effrayé à l'idée de chasser Kha'Zix, il éventra son père et fut couronné nouveau chef des Kilash, avant de repartir en quête de Kha'Zix. Les Chimons sont une tribu vivant en Yoni et sont un peuple prudent et pacifique. Ils construisirent leur société au sommet des plus grands arbres afin de s'éloigner des terriens. Pour eux, la vie est une montée progressive vers la sagesse. À la suite d'une mauvaise blague, Wukong fut exilé de sa tribu, mais malgré cela, son objectif fut de protéger cette tribu qu'il avait protégée pendant tant d'années et lui avait enseigné la voie de la sagesse et de l'illumination. Les Lotlas font partie des plus anciennes tribus vastaïennes existantes, et elles possèdent des liens culturels avec Ionia. Ils possèdent des liens profonds avec leurs racines ancestrales et protègent leur héritage culturel. Mais les humains empiètent de plus en plus et ravagent leur essence naturelle. Les tribus commencèrent à dépérir, perdant petit à petit leur lien avec l'esprit des terres premières. Chaque traité signé par les humains et l'Otlas fut trahi par les humains, et ces derniers finirent par réussir à contrôler la magie naturelle d'Ionia, afin de protéger les nombreuses colonies humaines grandissantes. Tandis que certains Vastaya, donc Saya, souhaitaient que la tribu se défende, cette dernière se renferma, puis finit par être chassée de ses propres terres. Ils devinrent des nomades sans attache, Rakan de son côté quitta sa tribu afin d'aller répandre le chant de son peuple à travers Ionia. Les Vastaya sont de plus en plus mécontents face à l'usage que les humains font de la magie, qui perturbe les courants de magie de Runeterra, affectant grandement les Vastaya. Beaucoup de groupes de Vastaya se rebellèrent à travers tout Ionia afin de punir les humains.